Merhabalar. Bugünkü dersimizde bulut oluşturma deneyi yapacağız. Bir bulut oluşturacağız şişemizin içinde. Bunun için gereken malzemeler bir pet şişe, bir deodorant, bir adet kolonyamız var ve sıcak suyumuz var. Öncelikle bir miktar kolonya koyuyorum şişemin içine. Çok az bir miktar. Ve şişenin içerisinde kolonyamı hafif her yerine gelecek şekilde gezdiriyor. Şimdi şişemizin içerisine çok az bir miktar sıcak su ekliyoruz. Ve bu suyumuzu suyun kaynar olmasına dikkat edelim. Şöyle şişemizin içerisinde her yerinde gezdirelim. Ağzını kapattıktan sonra. Şimdi şişemizi açıyoruz ve deodorantımızdan bir miktar şişenin içerisine sıkıp hemen hızlıca ağzını kapatacağız. Bakın bulutumuz oluştu bile. Şişenin içinde. Bakın görüyorsunuz bulutun oluşumunu. Şu anda şişenin içinde yükseliyor. Birkaç dakika bekledikten sonra şişemizi açtığımızda bulutun, buharın dışarı çıktığını da gözlemleyebiliriz. Evet bu şekilde siz de bu deneyi yapabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.